for our video tools of the day, yes. Eh, il fatto della barba già l'ho detto nel report. Quindi, it's a Friday once again, la serie di Friday. I, eh, ho visto in My Favorite Broadcast on Show on Cinema, eh, conducted by Gigi Marzullo, in cui si commentano oh, i film usciti, ripeto, quando ripeto sempre questa cosa, si commentano i film usciti in settimana, la parte di attori e critici in studio, in collegamento, così come da parte di persone eh, ad uscita sala dopo la proiezione del film, poi si aumentano le classifiche delle film, gli incassi, i botteghini, eccetera, ma soprattutto il conduttore pronuncia questa frase cult per me leggendaria ormai inventata da lui in, chiusu- in apertura in chiusura della trasmissione ma anche talvolta durante il programma e cioè che questa Buonanotte cari amici di Rai 1 il cinema è sogno, il cinema è cultura, il cinema è libertà cioè cinematografo, i film della settimana, i critici, il pubblico, i protagonisti. Sì, il cinema è sogno, cinema is dream, cinema is culture, cinema is freedom, create fruit, create fruit. And as every Friday I uh, watch my favorite program on Art, Art Night, tonight on channel 23, Rai 5, and this year conducted by... Uh, grande comico italiano uh, eh, Niri Marcori, programma sempre molto interessante che consiglio agli italiani, visto che parliamo di una rete italiana, in cui appunto si parla d'arte e talvolta anche di artisti non proprio conosciuti, comunque io l'ho sempre, l'ho reputo sempre molto interessante. It's a Friday once again, then and as every Friday I'll upload I think the next episode of uh, My Music Series, and, ma soprattutto above all by Mr. Lynch because it's him that... Uh, inventing that, uh, as you know, the cult sentence on the Friday. Over the next and I think uh, 38 episode, if I'm not mistaken, of uh, It's a Friday <laughs> once again, anche se non lo so perché, eh, cioè, oggi proprio non lo so se ce la faccio, ma vediamo, comunque non so ancora su che cosa si baserà, ma vedremo. Sì, poi pensavo al pezzo a stira che ho caricato, pezzo tastiera successivo, ieri avevo di- mh, mm, qualche giorno fa mi sembra avevo detto che sarebbe trattato del, un pezzo di Bach, sarebbe, in questo caso sarebbe stato il continuo, il mio tributo a lui per il suo compleanno, avrebbe compiuto 337 anni, lo scorso 31 marzo fosse stato ancora vivente, questa parte era, se non erro, la settima, l'ottava parte, la settima, ricordo, forse la settima, però, però ho fatto un cambio di rotta, di programma, uh, perché praticamente... Uh, ho pensato di ricaricare un pezzo che ho caricato l'anno scorso all'interno uh, del mio tributo, la seconda parte del mio tributo al compleanno del maestro Angelo Badamenti, 22 marzo, uh, seconda parte basata, che, era, che si basò su eh, tutta una serie diciamo, di tracce che lui compose per film non di David Lynch. Così come anche quest'anno io ho interpretato ancora altre tracce da altri film appunto anche la seconda parte di quest'anno era basata appunto su altre tracce di altri film eh, che lui ha composto e si tratta di musiche appunto anche in quel caso non, non linciane, quindi non dei film di David Lynch. Però poiché settimane fa appunto ne ho parlato diverse volte di questo, io scriverò tutto nel dettaglio nella descrizione di, ho scritto tutto nel dettaglio nella descrizione di questo video, quindi per chi è interessato leggere la descrizione, altrimenti qui allungo troppo e eh, sì, in realtà ehm, questo pezzo perché l'ho ricaricato si tratta comunque di eh, due pezzi dal film bellissimo e consiglio assolutamente un capolavoro The City of Lost Children, tra l'altro film che è alla metà visto del 95 e film francese, poi titolo la, Le Cité mi sembra di Enfant Perdu, la città dei bambini perduti, il titolo originale in italiano eh, si comunque The City of Lost Children. L'ho ricaricato perché eh, in realtà secondo me poiché questi pezzi, eh, li caricai, tutta una serie di questi pezzi in un unico video, secondo me sono passati un po' inosservati. E allora eh, qualche settimana fa appunto pensai che se fosse, ci fosse stata l'occasione giusta, qualcuno di questi li avrei ricaricati separatamente per rendere giustizia a queste mie interpretazioni. Ed ecco che poiché eh, di questo film, eh, praticamente il 17 maggio scorso, si è celebrato l'anniversario della presentazione a Cannes, al Festival di Cannes ho pensato appunto di ricaricarlo con delle modifiche anche all'audio in cui si sente meglio penso scusate solo per quei rumori in sottofondo ma purtroppo non l'ho proprio potuto eliminare eh, parliamo di un periodo in cui suonavo ancora nel salone in cui purtroppo si sentono quei rumori in televisione eh, soprattutto in televisione in sottofondo e purtroppo non dipendono da me quindi mi scuso per questo ma eliminare, non ho potuto eliminarli. L'unica cosa di cui mi dispiace è appunto questo, che quei rumori ovviamente danno fastidio all'audio insomma in generale. Um, comunque se avete visto un previous sono breve dei pezzi, i pezzi sono uh, veramente due pezzi bellissimi, io consiglio in generale di ascoltare la musica di Angelo Badalamenti, già cioè, ho detto tempo fa di fuori di quella uh, composta per David Lynch perché veramente potete avere una visione completa sul compositore e secondo me uh, rafforzare quello che vo la vostra considerazione su di lui e dire che è davvero, diciamo, straordinario, veramente straordinario. Sì, i pezzi sono l'anniversario di Irving, ah, bellissimo appunto, e un pezzo tra l'altro cantato da una grande cantante Marianne Fightful che si chiama Who Will, Takes My eh, Who Will Take My Dreams Away, appunto consigli originali, e le mie sono solo più che modeste e inutili esecuzioni, veramente non valgono nulla, le originali sono veramente straordinarie, li consiglio. E quindi sì questo, uh, poi appunto penso il pezzo di Bach, forse domani caricherò anche un pezzo di Battiato, essendo trascorso due giorni fa anniversario un anno alla morte, un pezzo di Battiato che ho interpretato, un pezzo recente, Ecco, cantato Luca Madonia, un altro cantante siciliano, che è battiato teatro siciliano, comunque questo pezzo in realtà lo inserì in una mia suite di Sanremo qualche mese fa, in cui interpretai una serie di pezzi che diciamo, mi sono piaciuti di Sanremo dagli anni 2001-2010 fino alla qualche edizione scorsa, 2017 se non erro, e credo che questo pezzo appunto anche in questo caso lo reinserirò a livello separato in onore di Battiato, ma penso domani, spero che ce la faccia per domani. Quindi poi dopo questo dovrebbe seguire il pezzo successivo di Bach, poi appunto ne parlo quando, quando, quando lo carico. Poi stavo pensando di creare una nuova tipologia di video qui sul <laughs> canale, cioè Today's Plate Isa. Così come Mr. Lynch fa il Today's Number Is, Io sto pensando di fare il piatto di oggi è, inquadrerò il piatto che mangerò ogni giorno, lo scoperchierò, vedremo di che cosa si tratterà e poi aggiungere una breve descrizione, sì, appunto parlando un pochettino del piatto, se mi piace, il mio piatto preferito, insomma, e se anche a voi piace quel tipo di piatto. Anche se come sapete in generale io già faccio video sul cibo, spesso le faccio, però volevo creare questa nuova tipologia di video uh, specifica, Today's Plate Is, proprio sul piatto che mangerò ogni giorno, secondo me potrebbe essere una cosa curiosa, però comunque non lo so se lo faccio, vediamo. Comunque in generale invito sempre a vedere le mie playlist sul cibo perché cioè comunque spesso lì come credo di aver detto tutto, nel caso vi venisse qualche altra cosa in mente, come sempre aggiungo in descrizione. Have a great day again!